w ramach przygotowania do Eurotripu sprawdzenie auta dziś wymiana klocków przód teoretycznie tak też mięso jeszcze jest, nie? Nie tak jak No, Tam, kurwa, to jak ta plama nie są.